ሰላም ሰላም ጓደኞች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ያው እንደምታውቁ የመጀመሪያ live እንደገባሁ ያው እንደመጀመሪያ እንደሆነ የተነሳ ያው እኔ እንግዲህ አንዳንዴ የምለቃቸው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ያው የፊልም ነክ ነገሮች ናቸው የምለቃቸው እና እነሱ like እና እያያችሁ ከሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናል እንድታሳድጉልኝ ነው። ያው እንግዲህ ለኢትዮጵያነታችን አይቀርም። ያው ሰላም እያልን subscribe እያደረጋችሁ subscribe እንድታደርጉ በጥና ጠይቃለሁ ነው የምላችሁ እና ያው እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ብዙ ታውቋቸዋላችሁ ያው እንዲሰራላችሁ የሚፈልጉት ፊልም trailer ካለ comment ላይ comment ላይ አስቀምጡልኝ። ያው live የገባችሁ ሰዎች ው like like እያደረጋችሁ like አድርጉልኝ። like አንዴ like አንድ ሰው ገብቶ እሷን like እያደረገ እስቲ ቆይ አንዴ біз тіңіріміз келесі сатыда келесі ол мен сен қазақ қыздары бар ол әрине жайын бір қатты ያው እንግዲህ ይኸው እዚህ ጋር ቻናሌን ቻናሌን እንግዲህ ያው አዲስ ከሆናችሁ ያው subscribe እያደረጋችሁ ለጓደኝ ለዘመድ ለጓደኞቻችሁ ያው share እያደረጋችሁ share ታረጉ ነው። ያው share አድርጉ። ያው እንግዲህ account ይሄንን ነው ከምለቃቸው ቪዲዮዎች ምናምን ይሁን እስካሁን የወንዱ ቪዲዮ ለቅቄያለሁ። እንደምታዩት ካልታያችሁ ያደርግላችሁ የራሴ እንትን ነች። ያው እንደምታዩት እንግዲህ ያው አሁን live እየገቡ live እዚህ ስለሆነ ያው እንደዚህ አምጥተው ያመጣልኛል። ያው እንግዲህ እነዚህ share ለማድረግ ደግሞ እንደዚህ ለጓደኞች share ለማድረግ ካፈለጋችሁ ያው እንግዲህ አንድ app እሱ ላይ subscribe ታደርጉኛላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ቺና አፕ ይታያችኋል። እቺን አፕ ይታያችኋለች። ጠይቅ ቆይ ሲክራ ማለት Diane, I thank you for question. And Кажется, что не Está ya hecho እንግዲህ app እያያችሁት በዚህ app እንግዲህ ያው subscribe ለማግኘት እንግዲህ ያው እየለፋሁ ነው ያለሁት ያው በዚህ app ያው ከፈለጋችሁ ያው description ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የ app ኡን ስም ስቶር ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ በዚህ app ውስጥ ያው የመጀመሪያ የኔ ማለት ነው subscribe ውስጥ አሁን የኔ አሁን ያለችው ያው 你大道，无生无息那个不干，接下来下一个。thank you 한편이 문제지 ምናልከኝ ምና ሰላም ናቸው? ነው። ያው እንግዲህ ስራ ጀምሯል፣ ግን ደህኑ እየተካሄደ ነው። ያው እንግዲህ የ app ኡን ስም comment ላይ ጽፌላችኋለሁ እና ከሱ ላይ አይታችሁ አውርዳችሁ ያው እንግዲህ ፋይል channel ኤን subscribe ታደርጉልኛላችሁ ብዬ ማለም ተስፈኛ ነኝ እና ያው ዛሬ እንግዲህ እንደ ጀማሪነት የተነሳ እንደ ጀማሪነት እንደሆነ ያው እንግዲህ ያው ያው እንግዲህ በ subscribe ትከታተሉኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንግዲህ እንትን እስከሚሆንልኝ ድረስ ያው እንግዲህ እጠብቃለሁ ማለት ነው። እስቲ በእናትሽ comment እንኳን ዝም ብላችሁ ጻፉልኝ። እስቲ እስቲ ጻፉልኝ። እንዴት ነው? ኧረ ጻፉ፣ ኮመንትማ ዛሬ ይደብራል እንዴ! እስቲ like አድርጉ። እስቲ like like እስቲ አድርጉ። አይደብርም? በጣም የሚያስጠላው እኮ አይደል? በጣም እኮ ይከብዳል እኮ አይደል? ያው እንግዲህ የሆነ ራስን በራሴ እያየሁ ራሱ የምዝናና ሰው ነኝ አይገርማችሁ ማለት ያው እኔ ስለ ራሴ ብዙም ስለማልጨናነቅ ያው ባለው ብቻ ዝም ብዬ ማለት ነው። Yeah, get you. You do my day. እንግዲህ ጓደኞቼ እንደምታዩ ነው። እንግዲህ እንደምታዩ ነው። እንደምታዩ ነው። እና እኔ የምላችሁ ነገሮች እኔ የምላችሁ ነገሮች ያው ኢትዮጵያዎች ናችሁ፣ በጣም እየተደጋገዘ መስራት እንችላለን። የገባችሁ ካላችሁ እስቲ like አድርጉ። እስቲ ያው እንግዲህ ለጓደኝ ለጓደኛችሁ እንግዲህ አዲስ ነው አድርጉ። ያው እኔ እንግዲህ እንደምነግራችሁ እንግዲህ እኔ እነግራችኋለሁ እኔ እነግራችኋለሁ subscribe ባረግኝ እኔ ማረጋለሁ። እኔ ይህንን ነገር ብቻ ነገራችሁ ይፈልግ ማለት ነው። subscribe አረግ እኔ unsubscribe አረግ አረጋለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ subscribe ካደረገ ሚሴጅ ይመጣል። ያው እዛው ላይ አንተም ብዬ ያው እንግዲህ subscribe ድጋሚ ያደርገዋል ማለት ነው። እሱም subscribe ያደረገ subscribe አሳደግለታለሁ። ይሄ ነው በቃ ኢትዮጵያዊነት ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት ድብቆችነት ማለት ጠቅሎ ሰ ግልጽነት ነው። በቃ እኔ ልንገራችሁ ሰብስክራይብ ያደረገ ያደረጋለሁ በቃ ዝም ብዬ ገብቼ ማለት ነው። በቃ እኔ እንደ ወንድምናታችን ያው እንግዲህ ሰብስክራይብ የከፈለው ወሻውሩም ትንሽ ምንም አያሳስበኝም። ወሻውር እሞላዋለሁ በ subscribe ተባበሩ ተባበሩ በ subscribe ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው አይደል? አሰደርነት ማለት ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ የሰማችሁኝ ካላችሁ share እንድታደርጉት ነው። ያው እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበረ። ስለ አገል ስላወራ ከእናንተ ጋር አብሬ ስላሳለፍኩኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ወደ ማገባደጅ ልግባና ያው በቃ አሁን ጨርሻለሁ። ያው እንግዲህ ልወጣ ነው በቃ ማለት ነው። ያው እንግዲህ አሁን ሎዛ ስለሆነ ይህንን ወደ ትንሽ ምናምን ለቦታ ስቶ ማለት ነው።